solution to Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je, ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le, sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Le Seigneur se déclare bon chemin. Sa parole toi. Et ce soir, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison à toi, Père. Car nous pouvons l'entendre comme nous l'avons chanté aussi, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, là où tu trouves, c'est là où se trouve le bonheur aussi, Père. Tu es réellement notre bonheur. Tu es réellement notre réussite. Tu es réellement notre joie. Tu es réellement notre consolation, Tout est en toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, quel autre reste au ciel que toi Sur la terre, nous prenons plaisir qu'en toi, mon Seigneur. Merci réellement pour ta bonté, mon maître béni, parce que tu fais vraiment des grandes choses parmi nous, Père. Tu es vraiment le Dieu de merveille, mon Seigneur. Oh, accorde-nous encore la grâce, notre bien Seigneur, pour réellement t'aimer de tout notre cœur. On oh, nous accrocher davantage à toi, Père, afin que nous puissions mourir en nous-mêmes, mon Seigneur que toi tu encore davantage de vivre au travers de nous, Père. Nous voulons que le monde te voie en nous, mon Sauveur. Nous voulons que le peuple te voie en nous, mon bénévole Père, oh Dieu, pour la joie que tu es notre cœur, mon Sauveur, pour la délivrance que tu as accordée à chacun de nous, bénévole Père, oh Dieu. Seigneur, tu donnes réellement la victoire, mon Sauveur dans notre vie, bien-aimés Père notre marche de tous les jours, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Louange et honneur à toi, mon Maître béni Père, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour la réussite, bien Père, du que tu as aussi Manifesté, mon bien Seigneur, parce que tu es le Dieu qui parle et qui accomplit aussi. Nous te remercions encore pour ton amour, Seigneur. Merci pour la délivrance, mon bien Père Saint. Merci encore pour les guérisons, mon bien Seigneur. Merci encore pour l'amour des dans notre cœur, mon bien Père. Que ton Saint-Nom soit exalté, et de nous être obéissants, être aussi à toi et à te servir fidèlement, notre Dieu, parce que ton nom est vraiment fidèle, Seigneur. Louange et honneur à toi. Béni soit tu encore pour les gens de cantiques qui sont montés devant ton les grâce, mon maître béni, Père. Oui, certainement, c'est vrai, Père. Nous chantons toujours avec beaucoup de gens notre cœur pour ta gloire. Nous prions pour tous nos frères et sœurs, bénémoines personnes, qui sont dans le monde entier, mon bénémoine Père oh Dieu, qui t'aiment, mon bénémoine Père oh Dieu, qui te disent encore encore, mon Père oh Dieu, qui t'écoute encore dans ta parole à toi, mon bénémoine Seigneur. Puissions encore agir encore davantage. Seigneur, nous demandons la grâce à la foi pour croire réellement ta parole à toi, mon bien Seigneur, pour que tu puisses encore agir encore davantage de notre vie, Père. Merci pour mon frère Christian, merci pour ça, mes frères et ce soir. Nous rendons à ton encore pour ta bonté et ta grâce. Seigneur, béni sois-tu encore pour ton amour, quand nous aussi prié, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit exalté et béni ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons contempler sa face voulons vivre et, le voir, lui que nous aimons de tout notre cœur et que nous désirons certainement euh, avoir davantage pour ce temps où nous sommes, alors que nous pouvons voir que les choses commencent réellement à, se refermer de plus en plus et nous avons confiance en ce Dieu qui a fait réellement euh, sa promesse que il tiendra réellement ce qu'il a dit et il accomplira réellement comme il a aussi déclaré. Nous voulons nous accrocher davantage et nous voulons lui implorer vraiment le secours pour qu'il nous aide à pouvoir demeurer fidèles à, sa parole, fidèles réellement aussi à, sa voix, afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux, pour que notre cœur et nos âmes puissent être disposés à pouvoir réellement accomplir ce qu'il a eu à pouvoir nous donner comme parole, que cela puisse réellement s'accomplir au travers de chacun de nous. Chacun de nous, effectivement, comme les Saintes Écritures le montrent, Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir aussi être un instrument de Dieu sur la terre. Nous sommes des instruments que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir aussi placer sur cette terre. Je pense euh, à ces cantiques, euh, on chante effectivement, on dit, mais si chaque tige était une plume, et chaque homme un écrivain, d'écrire l'amour de Dieu, ça les océans. Et je pense que nous devons réellement réaliser que nous qui avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, nous sommes des instruments de Dieu que le Seigneur veut l'utiliser aussi, écrire l'histoire. Et nous devons réellement savoir que nous avons quelque chose à faire effectivement dans l'œuvre de Dieu et avec Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, puisque nous travaillons avec Dieu. Chacun de nous doit être conscient que nous sommes appelés, tant frères que sœurs, à pouvoir travailler avec Dieu pour que nous puissions réellement aussi écrire notre histoire. Abraham a écrit son histoire. Josué a écrit son histoire. Samson a écrit aussi son histoire. David a écrit son histoire. Samuel a écrit son histoire. Salomon a écrit son histoire. La liste est tellement si longue. Pierre a écrit son histoire, Marie a écrit son histoire, Marc aussi a écrit aussi son histoire. Et nous pouvons voir dans les Saintes Écritures, Esther a écrit son histoire. Donc, Dieu vous bénisse. Nous, nous voyons qu'effectivement, que chacun avait réellement aussi, Ruth a écrit aussi son histoire. Vous vous souvenez, non Naomi et Ruth, effectivement. Donc, chacun de nous, mon frère et ma soeur, ils n'ont pas que je suis une soeur et je ne peux, non. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu as aussi une histoire avec Dieu que tu dois aussi écrire dans ta vie, effectivement, pour que cela puisse laisser des traces, de manière à ce que ceux-là aussi, qui te suivent et qui te regardent aussi en tant que sœur, en tant que frère, puissent réellement aussi lire ce que Dieu est en train d'écrire avec toi, afin que aussi, en te regardant, que lorsque les épreuves aussi pourront venir, ils puissent aussi prendre courage en voyant comment tu as eu à pouvoir réellement aussi tenir. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, a, eu à pouvoir faire avec nous et, et comme les scènes Écritures nous le montrent, effectivement, il nous a appelés, et nous sommes appelés à être réellement euh, ses disciples. Ce n'est pas un groupe, effectivement, mais chacun de nous, hein, hein, Individus, comme le Saint Écritures le témoigne, effectivement, nous sommes appelés à être des disciples du Maître, et tel Maître aussi, tel aussi, nous devons aussi être, effectivement, comme l'a dit, mais tout disciple accompli sera donc comme son Maître. Donc, effectivement, euh, tous ceux qui ont été appelés disciples ont eu à pouvoir écrire aussi l'histoire, et, et nous aussi, nous sommes appelés à cela. Mon frère et ma soeur, c'est absolument important que tu puisses savoir que Dieu veut aussi faire une histoire avec toi. Et comme on peut se faire aller tout à l'heure, effectivement, regardez comment David, dans le psaume au chapitre 16, cet homme pouvait arriver à pouvoir exprimer des choses, parce qu'il a laissé des traces, effectivement, dans la parole de Dieu, dans, l'histoire, effectivement, des, Saintes Écritures, et dans le plan de Dieu, un homme qui était aussi comme vous et moi, mais aussi des parents, comme vous et moi aussi, des hommes tels que vous, effectivement. Et, Dieu a eu à pouvoir réellement aussi le choisir. Et comme il a choisi, effectivement, eh ben, il a eu à pouvoir réellement aussi laisser des traces et Dieu a fait l'histoire avec lui. Vous ne pouvez pas me dire que frère, c'était David. Mais David, en fait, était un élu de Dieu. Amen n'est-ce pas vrai Il a dit cela, je prêtais mon secours à un élu, n'est-ce pas vrai À un jeune homme, vous connaissez cela. Alors toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur, es-tu aussi un élu ou pas Parce que, Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur, lorsque nous étions dans le boira avec tout le monde, effectivement, nous marchons comme cela, Dieu est venu, il a fait un choix sur toi. Donc tu dois être certain que moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis un élu. sous Sur ce point-là, il ne doit même pas y avoir de doute en toi, puisque le Seigneur t'a choisi. Il t'a pris là où tu étais pour pouvoir te conduire, effectivement. Il ne fait pas avec tout le monde. Non, monsieur. Il est fait avec ceux-là qui s'est choisi lui-même. Donc c'est cela, en fait, l'élection de Dieu. Dans la masse où, effectivement, les choses sont, il prend sa main, il prend celui qui l'a conduit d'avance. Et puis là, il les fait sortir, effectivement, et il les met à part. Il a fait cela ici avec David, il a dit, David c'est un homme selon mon cœur. Donc, dans un âge aussi comme celui-ci, mon frère et ma soeur, Dieu a fait aussi son choix sur toi. Dieu t'a choisi toi pour que tu puisses aussi briller, hein, que tu sois véritablement différent, parce que il dit, mais je suis la lumière du monde, oh. et à toi, tu, mais tu es aussi la lumière. Donc, effectivement, tu n'es pas comme les autres. Tu es vraiment différent. Alors, puisque lui, il a fait l'histoire, oh. toi aussi, tu es censé pouvoir faire et écrire aussi l'histoire, mon frère. Parce qu'il a dit que dans le rouleau du livre, il est vraiment question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. C'est pourquoi nous réalisons que lorsque nous recevons la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci, aussi difficile, il n'y a plus de résistance nous pouvons être comme les autres, effectivement, résistants, chicanins, effectivement, cherchant à voir s'identifier, ainsi, ainsi, mais nous, non. Quand la parole de Dieu vient, alors nous nous appliquons directement. Il y a quelque chose, effectivement, en toi qui te fait que tu abandonnes et tu t'accroches, effectivement, à la parole. Il n'y a point de résistance. Regardez, frères et sœurs, je pense que dans, dans, les Saintes Écritures, il, il montre en fait, en réalité. Nous aimons Dieu parce que dans le livre, je pense, des, Hébreux, je crois que c'est au chapitre 3, et nous pouvons le lire avec vous, hein, ici, Hébreux, ici c'est Hébreux chapitre 3. Je pense que c'est quelques écritures plus bas, moi je suppose que c'est cela. Hébreux au chapitre 3. Et, et c'est cela, je crois, ici. Donc, tout à l'heure dit, verset 7 Euh, que Dieu nous accorde la grâce. Je pense que euh, notre frère ici, qui est assis juste là, euh, il avait un souci dans son cœur. Et je crois que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce. Et c'est notre frère ici qui est assis, Tsangali, je pense. Et vous savez, ce frère a eu à pouvoir euh, faire un geste, effectivement, qu'il est parti en Afrique pour aller chercher à pouvoir euh, trouver la femme qu'il fallait. Il pensait qu'effectivement, que c'était la chose qu'il fallait faire. il est parti, effectivement, il a fait ce qu'il devait faire, mais ce n'était pas la chose que Dieu voulait il est venu une fois ici et il m'a montré la photo de celui qu'on lui avait présenté là-bas. Je crois qu'il doit se souvenir. Quand je regardais la photo, je l'ai dit ici une fois. Quand je regardais la photo, est-ce que tu te souviens encore, mon frère La photo, quand je regardais la photo, j'ai dit au frère, il y a un problème C'est vrai ou pas C'est vrai. Et eh, lui, ah, mais si frère je ne se Rien qu'en regarder la photo, j'ai dit, cette femme, il y a un sérieux problème, frère. Il y a quelque chose qu'elle a. J'ai même dit la chose qu'elle avait. Et, le frère n'était pas au courant de la situation. Et voilà, les choses ont été aussi compliquées de l'autre côté là-bas. La chose n'a pas pu réellement tenir comme cela. Et même au niveau du pays là-bas, les autorités en ont pris des choses. Et ça n'a pas été le frère. Il ne pouvait pas continuer dans la voie dans laquelle il s'est trouvé. Il s'est rendu compte qu'effectivement, que ce n'était pas la volonté de Dieu et qu'il allait s'engager dans une mauvaise voie. Et il a pris la décision de pouvoir retirer ses pieds et retourner effectivement comme il le disait, je voudrais maintenant aller dans la maison de mon père et trouver réellement aussi une sœur qui sera celle que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir avoir. Aujourd'hui, prie que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir avoir une fille Amen. Que le Seigneur le bénisse. Je voulais continuer, mais le Seigneur a voulu que je m'arrête là parce que c'est un souci pour lui. Nous lisons dans Hébreu 3, chapitre 3, verset 7, il dit C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'adoucisse par la séduction du péché. Amen. Vous direz, frère, nous avons lu. En fait, regardez ici les tableaux en réalité. C'est que ils étaient bien sortis en réalité, ils marchaient effectivement, mais comme les Saintes Écritures le démontrent, ils ne sont pas tous entrés dans le pays de la promesse. Non. Ceux qui sont entrés dans le pays de la promesse, ce sont ceux-là, lorsque ils entendaient la parole de Dieu, il n'y avait point de résistance, effectivement, en eux. Tandis qu'effectivement, que ceux qui les ont précédés, chaque fois que Dieu parlait et disait, effectivement, il y avait toujours des troubles. Il y avait toujours des, résistances, effectivement. Quand Dieu a eu à pouvoir poser sa main sur toi, et que Dieu t'a fait sortir, et que Dieu t'a choisi pour pouvoir être à lui, mon frère et ma soeur, ça peut paraître quelque chose qui soit dur au-dessus de tes épaules, mais quand ça sort de la bouche de Dieu, ton intérieur à toi s'est soumis. Parce qu'il n'y a rien au-dedans de toi qui peut résister à la parole de Dieu. Puisque Dieu t'a appelé, il y a un but. Tu dois accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé. Ils étaient des ramassis, messieurs. Malgré qu'ils avaient bu à se rochers, mais au dedans de leur cœur, mon frère, chaque fois que la parole de Dieu venait, il y avait des résistances. Et Dieu ne peut pas prendre ce qui n'est pas lui, le placer dans les choses qui lui appartiennent. Non, monsieur. Parce que c'était un pays de la promesse. Et donc Dieu avait fait la promesse à Abraham en disant un pays où coule les lait et les miel. Et il fallait simplement que ce soit la postérité d'Abraham qui pouvait croire. Abraham n'a jamais résisté à Dieu. Abraham n'a jamais discuté à Dieu. Abraham obéissait, aimait tellement Dieu, croyait. Et il allait même jusque là où Dieu dévoilait, sans même connaître où il allait effectivement, mais il avait foi en Dieu. Dieu a aimé Abraham pour cela. Ça, c'est le signe d'un élu, en fait. Parce que Dieu tu diras des choses qui sont impossibles à la conception de l'homme. J'ai toujours dit, Seigneur, cet homme, que tu le bénisses. Vous pouvez vous rendre compte, Dieu lui dit, mais regarde les étoiles du ciel, compte-les si tu le peux. Et puis il dit à cet homme, dit, telle sera ta postérité. Et Abraham croit, mais 100% de tout son il croit cela sincèrement. Il dit, c'est vrai, tu l'as dit. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi, monsieur. Oui, amen. Parce que humainement, comme tu es, effectivement, tu peux quand même pas croire que ta postérité sera comme le toit du ciel. Tu diras, mais ce sont des chimères. Mais non, Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Donc il n'y a pas cette résistance, effectivement, dans le cœur. Mais dans moment moment, les choses étaient tellement dures. Mais quand la parole de Dieu vient, c'est là que tu vois. Toi, carrément que Dieu est en train de faire l'histoire avec toi. Sur le chemin, les iront, les difficultés, s'y passeront effectivement, mais quand la parole de Dieu vient vers toi, quelque chose se passe. Sur les certain. Tu, tu, arrives à pouvoir surmonter les difficultés. Pour quelle raison Parce que il y a une parole que Dieu t'a donnée, qui t'a fortifié effectivement. Parce que tu ne vis que pour croire ce que Dieu te dit. Et puisqu'il t'a fait sortir, effectivement, il va te conduire. Mais c'est toujours par la parole de Dieu. Mais notre précieux frère le répète souvent, ta parole est une lumière sur. C'est vrai, non Donc nous, nous réalisons qu'effectivement qu'il il y a une grâce que nous avons, ce qu'il y a quelque chose qui doit réellement nous rassurer. Parce que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que Dieu, sur quoi nous pouvons nous appuyer je quoi que c'est dans le psalmiste que parle, il dit, mais ta parole est une parole éprouvée. Donc, comme elle est éprouvée, effectivement, mais elle est sûre et certaine. C'est sur cela que je peux m'appuyer aujourd'hui pour mon salut à moi, mon frère. Pour ton salut à toi, tu t'appuies sur quoi Sur ce que tu peux imaginer Non, je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Dans sa parole à lui, il m'a dit, si tu crois, ah, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera donc sauvé. Alors moi j'entends ça, j'ai dit, Seigneur, je crois, mais quand on baptême, je dois encore réfléchir. Il y a un souci. Parce que si je crois, mais le baptême suit automatiquement. Je ne peux même pas discuter. Puisque si la somme est pratique, regardez comme nous pouvons le voir avec, euh, avec et Vous vous souvenez, non D'ailleurs, c'est avec empressement que cet homme, on lui parlait, un élu, frère et soeur, est différent des de tout croyant qui peut mettre pardon. Parce qu'un élu a un gradé spécial, mon frère. C'est quelqu'un qui, on peut le faire passer par des choses aussi difficiles, le bord à gauche et à droite, mais il reste toujours le même. Sa nature ne peut pas changer. Parce que Dieu le fait passer par des boules, pour que le caractère divin de Dieu se manifeste au travers de lui. Et ça, l'élu, effectivement, pendant qu'il passe, parfois il ne comprend pas effectivement ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Mais il y a une chose qui doit être sûre et certaine. C'est que quand Dieu l'a pris, comme Job, il ne comprenait rien. Jean dit, mais moi j'ai toujours été droit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais là-haut, Dieu effectivement était en train de pouvoir un témoignage de celui qu'il aime. C'est vrai. Quand Dieu vous a choisi, n'oubliez pas, vous l'entendez souvent, quand Dieu vous a choisi, le monde et l'enfer vous a Donc sachez que personne sur la terre ne peut vous aimer. Amen. Alléluia. Quand Dieu aime quelqu'un, oh, la haine aussi prend place. Et, mais quand Dieu vous aime, tout ce qui est de Dieu oh, va être avec toi, monsieur. Va être avec toi, madame. C'est sûr et certain. Parce que ce qui est à Dieu maintenant devient maintenant ta propriété aussi à toi. Donc tous ceux qui aiment Dieu me t'aimeront. Ils te prendront leur cœur effectivement parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en eux, qui est aussi en toi. Job ne se rendait pas compte de ce qui s'est passé. Mais Dieu avait aimé Job. Dieu a rendu témoignage de Job, effectivement. C'est à ce moment-là, effectivement, que <laughs> l'adversaire de Dieu, qui n'aime pas que les enfants de Dieu soient manifestés sur la terre, mm. alors cherche effectivement à pouvoir mm, pousser les choses pour que vous soyez découragés. C'est pourquoi vous voyez, comme je disais effectivement, je crois que je disais à un frère qui m'a appelé de pays lointain, il posé une question en rapport effectivement avec la marche et la foi et comment sur l'état aussi, je lui ai expliqué Il y a une chose mon frère, il y a une chose ma soeur, regardez, quand Dieu commence à agir avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, il y a une flamme au-dedans de toi. Il y a cette, cette celle, effectivement, que tu as qui t'embrasse continuellement, effectivement. C'est ça qui fait que, effectivement, que plus il y a cette flamme, cette zèle, que la parole de Dieu travaille davantage en toi, et que ta croissance spirituelle devient encore plus forte, tu deviens encore beaucoup plus grand en grandissant, des choses extraordinaires peuvent se passer dans ta propre vie avec Dieu. Donc la communion avec Dieu, elle est tellement si proche. Mais maintenant, qu'est-ce que Satan va chercher Il va chercher à atteindre, quoi Éteindre la flamme qui est au travers de toi, les ailes que tu as effectivement, Il va susciter des frères, des soi-disant, des soeurs, des soi-disant, des hommes, autres partout, tu seras sujet à des combats tout contre Pourquoi Pour que tes pensées à toi disent, mais tu n'en peux plus, effectivement. Tu oublies qui tu es, que quand tu étais en train de voir prier, la flamme brûlait davantage, et que maintenant épreuves viennent, le bras se baisse, la flamme c'est le matin. Il va te rendre quoi Charnel comme auparavant. C'est pour ça que Dieu dit effectivement, souviens-toi de ton premier amour. Oui mon frère, cette flamme, êtres, ne l'éteignez jamais. Peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, peu importe le combat, que la flamme continue à brûler, parce que plus elle brûle effectivement, la victoire devient grande mon frère. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs. Pendant que Jésus était devant combattre effectivement l'ennemi, vous avez cela effectivement, il devait tout décimer. Qu'est-ce qui s'est passé La nuit commence à venir. Les ténèbres viennent effectivement. Mais si les ténèbres viennent, je ne sais plus combattre. Il dit non, non, non, non, non, non, non. Toi, soleil, arrête-toi là. Satan ne plus mon frère. Oui, parce que Satan traite les ténèbres. Il dit, mais maintenant, il dit, arrête-toi, ne bouge plus. Jusqu'à ce que quoi J'ai décimé tout. Et Dieu a entendu la voix de l'homme. Amen le soleil s'est arrêté. Maintenant, où vas-tu te cacher hum. c'est ça, quand la flamme brûle en toi, mon frère et ma soeur, prie qu'ils aient encore davantage, effectivement, la victoire viendra. Et puisque la flamme est là, puisque les ailes est là, c'est sûr et certain, aucun démon ne pourra te vaincre. Les démons auront dessus sur toi quand tu baisses les bras. C'est moi. hier tu étais bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les problèmes viennent, tu baisses les bras. Oh. Satan monte dessus. Mm. Plus tu baisses la tête, effectivement, plus encore il continuera. Sur le c'est prêt, ma soeur. C'est important. Il faut que nous sachions une chose. Et ça, je répéterai toujours. L'apôtre Paul l'a dit, frères et sœurs. Pour lire dans Romain, au chapitre 8. Regarde. Que Dieu te bénisse, ma vie. au chapitre 8. Regarde c'est aussi clair que cela, je crois que nous l'avons dit autrefois. Regardez bien ici, au verset, nous pouvons lire à partir verset 28. Que Dieu vous bénisse. Il dit, mais nous savons, nous savons, nous savons. D'ailleurs, je vais quand même commencer un peu plus loin. Hein. Oui, oui, il dit ceci, il dit ceci. Verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonne le cœur, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mon frère et ma soeur, Dieu a pourvu pour que tu sois en sûreté, en sécurité, mon frère. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, personne ne peut te détruire. On peut faire des complots, il dit tout à refonger contre toi. Si je forme des complot, ça ne vient pas de moi. Non, le Seigneur, il viendra, il te soutiendra, il te fortifiera, parce qu'il est à moi. Alors il dit, il dit, nous savons, nous savons, nous, pas les autres frères, mais nous, nous savons que du reste que chose, choses court au bien de Seigneur qui Dieu. Alléluia moi, en tant qu'élu de Dieu, je sais que si des situations difficiles viennent, alors Seigneur, je sais que cela concourt à mon bien. Tu as un plan. Ton projet n'est pas de me détruire, mais de me travailler dans Alléluia. Oh, mon frère, le diable, a connu. le Seigneur l'a vaincu. avec les autres, oui, mais pas avec toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Regardez, frères et sœurs, et il nous dit ceci, dit. Le Jésus m'a dit ceci, dit, mais, nous savons que tout cela pour le bien de Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Amen. Le de Dieu ne peuvent pas échouer. Alléluia. Si si tu appelles les frères, tu réussiras. Oh, nous avons des faiblesses, mon frère. Cette fois, les justes tombent. Cette fois, Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas comme les autres, mon frère. Nous sommes le peuple de Dieu. Oh, mon frère, la chanter. Nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur a triomphé. Il a vaincu effectivement. Et puis il dit, Ce qu'il a connu d'avance, toi il t'a connu mon frère. Toi il te connaissait d'avance ma soeur. Tu n'es pas un étranger aux yeux de Dieu. Je te connais Si les autres ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. Parce que quand as le problème, il vient te parler. mon fils, il t'appelle ma fille. Mais pas les autres mon frère. Mais toi oui. Il t'appelle par ton nom tu entends sa voix et ton cœur ne peut pas résister. Tu t'allumes à Oh mon frère, nous sommes heureux. Et il continue en disant, il dit, mais ceux qui la connaissent, ils ont aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Et en fait que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui l'ont prédestiné, ils ont aussi appelé. Et ceux qui l'ont appelé, ils ont aussi justifié. Et ceux qui l'ont justifié, ils ont aussi glorifié. Oh, par Dieu. Maintenant, il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Alléluia. Si Dieu est pour nous, Alléluia. Alléluia, mon frère. Ne sois pas ma soeur. La victoire, tu l'as. t'appartient. Vive avec toi pour servir. sinun paanne ilman sinun polttinen ilman huojentora mulla suomi. Me perkompien kokeisiin, no niin siis tuolla Mitä sattuu vahtuinen kaupunki me kanssa. Mä keittoon, en vain ja sieltä. Ove, ei suurin kanssa vahtuinen suomi. No kenen ilman sen ilman tuon opin. Ehkä kirjoitus miljoon. Mon Dieu, Seigneur, bien vraiment pour ta bonté, ta miséricorde et ta Tellement bon, remercie. Ton amour et ta grâce, ta bonté. Merci pour tout. Je te remercie encore. Dieu merveilleux. Tu es précieux. Glorifie ton nom. Merci. Seigneur. Nous et mon bonheur d'exaltation, de bonté, de merveille encore Merci mon Père, merci encore. Merci pour cet homme Nous avons besoin de toi. Seigneur, merveilleux. Seigneur glorieux, et c'est nous grâce. Je te remercie. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie aussi nos enfants. Amen. Et sois glorifié. Le bienfait, Dieu. Cesse de pouvoir réellement nous prodiguer, mon sauveur. Oh, Dieu, nous pouvons pas être là, ton endroit, Te remercier, Père, d'être reconnaissant en toutes choses et pour tout, Père. Or, ce lieu est ta maison à toi. Tu as encore un peuple nombreux pour lequel je te prie d'attirer à venir encore pour entendre ta parole, mon roi. Voulons qu'il vienne encore, de, de l'Est et de l'Ouest, mon béni, tu du Nord et du Sud, mon béni, Père, attire encore, parce qu'il s'agit de temps où ton peuple doit entendre réellement aussi ta voix et te voir aussi à l'œuvre, Père. Nous voulons vraiment te servir encore aujourd'hui. Béni soit ton seul. Gloire.